Sean. Me Así que me siento como si me Ni bien ni mal, ni bien ni mal Lo Rojo como animal Los más duros en el me Dame mi tiempo y dame mi espacio Me fumo hasta que muera el Me Llevo prisa, vísteme espacio.